Saluton al cio, jen ivu via dio. Hodia mi volas paroli pri suffice serioza afero. Do tui pos kia mi reactivigis en YouTube, oni comences demandi min pri tio kia mi intensas revivigi mian esperanto kurson kiu nomigas esperanto per recta metodo. Se vi neniam spectis tiun serion da filmoi, estos ligilo en la prescribo. Anue mi credes ke eble kelkai homoi ancora interesigas pri tiu kurso, plea the tempo passes this plea on commences demanding min pedi la vero just he dum la pasinta sa mai mi de si fari official in mia youtube canalo por en keti on in pri tio do yen tio kion mi skribis oni senchese demandatas min pri mia recta metoda kurso kai kiam mi intensos revi vigi gin mi havas mal multe da tempo kiun mi povas dedici al shat okupoi esperanto estas shat okupo almenau por mi kai vere povas fari nur unu esperanto filmon ciu semaine. Do kion vi cioi consideras pli grava? Cio vi volas unu amusan filmon en esperanto semaine, au unu rectam metodan filmon? Kurson se maine. Kai evidentija stella rezultoi ke ech vicioi ne veres cias kion vi volas. Duono da vi est sam mi. min vi volas fari amuzan esperanto filmon kaj duono da vi <laughs> estas samkiel mi vi volas ke mi daŭrigu la esperanto uh, kurson do jen la problemo por mi mi jam klarigis ke mi havas malmulte da tempo sed vere mi devas vere mi devas vere klarigi al vi mia situazio giuste nun. Mi studas tri tago in semaine. Mi laboras tri tago in semaine. Do tio ses tago. Mi laboras tri tagoin kiel video luda programisto lasta tempe mi ec havis laboron en tiu campo dum la nocto kai post la laboro se ma fine, mi laboras kiel angla instruisto do sense mi laboras sen multe da ripos tempo Kai la sola afero en mia vivo kiun mi faras tute sen page estas YouTube-mado al esperanta agado kaj tio plu mi konsideras ĉi tiun ŝat okupo do mi faras kiam eblas se mi havas tempon mi faras jutubajn filmojn se mi ne havas tempon mi simple ne faras Exemple dum la pasinta ses monatoj mi simple malaperis de YouTube, ĉar YouTube donas al mi esence nenion krom amuzo. Mi pensas pri ĉi tio, kaj ĉi matene mi decidis tre frue mi devas diri, fari ancora unu filmon por tiu curso, char mi volas mesuri, kiam longe, mi volas mesuri la tempo dauron por farado de unu esperanto filmo por tiu curso. Do mi faris, ca jen la resultoi per vi, por vera pensigi vin per la afero. Anue, mi devas mediti per la enhavo dum 30 minutoi, char mi devas pensi, kion mi volas instrui. Mi ne povas simple sidi kaj fari ion. Mi devas pensi, ĉu la enhavo de tiu filmo kongruas kun la antaŭa enhavo? Ĉu ne estas tro multe da enhavo? Ĉu mi bone instruas la enhavon? Ĉu mi uzas la ĝustajn manmovojn? Ĉu mi grimacas ĝuste? Ĉu mi montras la ĝustajn emociojn sur mia vizaĝo? Ĉu tio estas facile tuj komprenebla por la spektanto? Cer se mi ne faras tion juste, la tuta curso collapsas, cer se vi ne povas compreni, simple per aspecto, tiam la curso ne estas recta metoda curso, ciu ne? Cer vi devas fori iri. To mi devas multe mediti pri le tema, cae scribi skizon de la filmo, mi supposas, cae necesis plio 30 minutui, presca 40 minutui, sed por non ni diras 30 minutui kai tiam mi devas fari la filmon mem kai neniam la unua filmo estas perfekta mi devas filmi kai refilmi kai refilmi refilmi kai tio plu ĉar eble la unuan fojon mi forgesis ion eble la duan fojon um, mi misprononces ion eble la trian fojon mi simple ne ŝatis kiel mi instruis ion mi ne ŝatas miajn vizaĝajn movojn au ion tian mi ne scias sed essence tio necessis 30 minutoi. Kai post tio mi devas redakti la filmon en meti etain sub titoloin kai tiam skribi la prescribon per la filmo al shooti gen cio necessas tempo. Vien la fino, necessis prescao du horoi por fari unu quin minutan longan filmon. Do mi volas ke vi vere pensu per itio. Kutime, por du horoi, se mi laboras por exemple hodia mi havas klienton kaj mi instruas la anglan al ili kaj mi instruas ilin du fojo en semajne kaj por tio mi enspezas cent ses dek dolarojn por du horoj da laborado por esperantisto mi enspezas nenion krom streso <laughs> mi supozas sed mi ŝatas esperanton do jen tio kion mi proponas al vi se vi vere volas che mi faru ci un kai vi vere consideras gin bona au utila per esperantisto kai vere povas helpi la esperanto movadon tiam vi povas doni al mi kelkain dolaroin kai dungi min sam kiel ciu aliai dungas min kai se vi faras tion tiam compreneble mi povas tiu semaine je certa tempo fari filmon kaj alŝuti shuti gen al youtube por tiu kurso esence ĝi simple estus laboro por mi mi ne povas viti gen mi ne povas eh, diri oh mi lacigas ĉar ĝi estus mia laboro do jen tio kion mi proponas mi havas patreon pagon kaj mi enmetis kiom kostas por dungi min por fari tiajn filmojn Do se vi volas unu esperanto filmon kaj unu rekta metodan filmon ĉiu semajne, jen kiom multe kostas por dungi min en aŭstraliaj dolaroj. Tio estas ĉirkaŭ kvincent usonaj dolaroj. Kaj ĉi tio vere estas tre malalta por mi, ĉar mi mi devas labori du horojn por fari unu rekta metodan kurson kaj tiam mi devas labori preskaŭ samlonge por fari unu normalan Esperanto filmon ĉar mi devas subtekstigi ĝin kaj tio plu. Do, Sense mi donas al vi tre mal altan prezon. Do, se vi consideras la enhavon kiun mi faras suficie grava por esperantujo, venu al mia Patreon pagio, kai donatsu al mi, kai se mi atingos tiun celon, mi certe faros la filmoin. Se mi ne atingos tion, mi faros la filmoin, se mi havas la tempon, kai mi eble ne havas la tempon. Eble mi havas iom pli da tempo. Eble mi faros unu filmon monate au eble simple ne faros dum monato e mi havas alian laboron. Do, tio esas cio kion mi volas diri en citiu filmo, ah, se vi shatis la filmo, shatu gin, diskonigu gin, ah, kai venu al mia Patreon pagio, kai donatsu. Gis.